химиялык реакциялардын температурадан көз карандылыгы көп заттар менен мисалы натрий менен кычкылтек кадимки температурада ылдамдап реакцияга кирет эгерде температураны жогорулатсак кычкылдануу ылдамдыгы андан да жогорулап күйүү реакциясы укмуштуудай ылдамдап жүрөт